daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrgedesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast, mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Allan. tere. Te vaatate saadet numbriga nelisada kolmteist äh, Mikki jättis kommentaari Discordi. julged sõnad Ragnari poolt, kohtume järgmisel nädalal mm. -hmm. me näeme teda igal pool mm,. Ragnar, oi, tore on, et sa oled jälle meiega. jah kõik, kõik need lubadused, mida Ragnar annab. joh ei tee. ma ei tea, selles suhtes, et äh, kuidas Ragnari lubadusi võtma peaks, et see on see inglise keeles on see mingi grain uh,. jaa, take it with a grain of salt mm. -hmm. Ja, kuidas see eesti keeles oleks uh, <laughs> ma ei tea mm,. siin on juba rohkem kui grain siin tuleb võtta terve, terve kuradi oma suure soolakamakaga seda värki. jah mm -hmm. mm. -hmm. Äh, valimised on läbi. on. jee, me oleme vabad wow.. ei, ei ole. me, Eesti ei ole päästetud. Eesti ei ole mhm. päästetud mm, -hmm. Ingli armee poolt <laughs> no jumala auto, see on päris halb. jah joh, ei tee. ja e-valimised on pettus. skämm jah mm -hmm Äh, need, see on, me elame huvitaval ajal. kas sa seda nägid, seda uute uudiste lehel oli see Poll? sa mõtled see, see oli see, et kas, kas need äh, valimised olid fake või mitte? Äh, ja siis kõik panid, et ei olnud. jah, mhm. ja siis nad vaatasid, et oh wait, nii ei saa <laughs> muudame need tulemused ära. oota, aga kas see oli vaata, see vist ei läinud sellega kokku, et Delfi tegi küberrünnaku. ja, ja, ja see on seesama, see on sama teema ja, ja, ja, ja, ja siis nad süüdistasid Delfit küber <laughs> äh,, Delfit oh.. ma ei tea, seal on kuidagi väga lappes on ikka selles erakonnas asjad. just äh, nagu, nüüd nagu siukse äh, intelligentsuse taseme poolest võib-olla äh,. ja ei, selles suhtes, et äh, noh, ütleme niimoodi, et äh, enne valimisi, kui sai kuulatud äh, Martin Helme kõnesid ja asju, et äh, noh, sa vaatad, et nagu mingi nurga pealt tüüp räägib isegi täitsa asjalikku juttu. ja siis ta <laughs> suudab nagu kolmekümne sekundi pärast kogu sellele asjalikule jutule lihtsalt nagu vee peale tõmmata täiesti kriips peal et see, see on müstika, kuidas ühest küljest nagu annavad lootust ja siis mitte mm. -hmm. jaa äh, rääkides lootuse andmisest, siis äh, mul oli vahepeal lootus, et oh, lõpuks ometi tervis on tagasi mm. -hmm. ja siis ma jäin haigeks uuesti. jah, sest sa pead <laughs> eelmise nädala salvestust äh, jäid sa, jäid sa siirule ja, aga ometi sa täna oled siin. jah, erinevalt mõnest. jah. muidugi ma kujutan ette, et ilmselt keegi kommenteerib, et miks sa mikrisse köhid Äh, sorry, ma ei, ei tahtnud praegu, see oli kogemata. Äh, ja mingi jäänud köha on järgi, aga mul oli vahepeal mingid kredi-, palavikud ja äh, löristasin kodus korralikult nohu ja. Mhm. nutta. nutta ja nohu ja mõlemat mm. -hmm. ja, ja nüüd elukaaslane jäi haigeks ja mm.. et pekkis, pekkis lood. ma loodan, et siis ma ei jää. jah no ma arvan, et kui sa eelmine nädal ei jäänud, siis, ei jäänud, siis äh, miks peaksid nüüd? äkki see nädal <laughs> see nädal jaa, loodame nagu ho, hoiame pöialt yeah.. sõrmed ristis noh. ma ütlen ka, haigus on skämm mhm. mm. -hmm. seda ei ole olemas, haigust ei ole olemas, kui sa ei mõtle selle peale, kui sa ei räägi sellest. just mm hüva äh,, räägime hoopis siis kommentaaridest mhm. äh,. Miki kommentaariga Discordis jätkates. Allan, kurtsid vähese armastuse üle, mida Ubisoft Baltic sulle pakub, seega sai üks pakk Tallinnasse saadetud. sai tõesti ja, ma isegi otsustasin täna selle äh, kaasa võtta, see, mis sinna posti mm -hmm. või pakiautomaati jõudis ja see on äärmiselt hea kingitus. <laughs> ma ei tea, kas see kaamera võtab, ma loodan, et võtab, aga see on äh, CSI mäng. karp on eesti keeles. ma tahtsin sulle siit äh, oh, paar oh., paar, paar asja ette lugeda. Davai, davai. igast kurjategijast jääb midagi maha, kolm punkti. tõelise CSI agendi professionaalsed nõuanded. tõde jätab alati jälje. <laughs> jah <laughs> Äh, jah, ühesõnaga mulle väga meeldivad need eestikeelsed tõlked asjadel mm.. aga ja, see on uh, Ubisoft exclusive. nii et jah, äh, ühesõnaga aitäh selle kingituse eest, see oli kogu see uh, Nautika keskus sai natukene minu valjuhäälset naeru kuulda het hetkeks aga kurb on see, et Ubisoft Baltic jätkuvalt ei tee välja. et äh, meie kuulajaskond peab oma raha kulutama selle jaoks, et, et mulle siis abi pakkuda <laughs> <laughs> jah, I tee. aga mulle meeldib, kahju, et nad seda ära ei tõlkinud, vot see on see CSI äh, Dark Motives mm. -hmm. et oleks võinud selle ka eesti keelde äh, tõlkida sünged motiivid <laughs> sünged motiivid, oi oh, jah yeah.. tumedad teod ja sünged motiivid. ei, aga no siin on ju, vaata, kui sa nüüd hakkad kokku viima Dark Motives, eks mm, -hmm. siis on tõde jätab alati välja ja, ja, aga siis ta peab, oota, oota, oota, oota. Äh, siis peaks olema ju äh, CSI-ga tõlgitud, kui on tumedad motiivid on tõlgitud mm. -hmm. mida sünged tähendab oh,? joh, ei tee. see on kolme CD peal. joh, ei tee väga huvitav pakendus muidugi, noh. Äh, nojah, kusjuures, kui ma selle pakendi avasin, siis mul tuli meelde, et kunagi oli see äh, üks nendest mängudest, mida Lasnamäe Maxi Marketis äh, sai sellest, no vaata, kus need ühe krooni või ühe euro mm, -hmm. et kuradi korvid olid, et neid oli seal alati lademetes, lihtsalt oligi sihuke nagu plokk oli neid seal. plokk CSI-d. jah, ma juba eos tean, et see on hea mäng. mõrvatud naine, surma saadetud politseinik, salapärane süütamisjuhtum. mis on see, mis ühendab neid lahendamata kuritegusid mm? -hmm. kõva tee, kõva sõna. jah, see on väga kõva sõna, aitäh mm -hmm. Miki <laughs> äh,. liigume Discordis edasi äh,. Frozy küsis, kas Atomic Heart on veel liiga hea mäng, et Sten seda mängiks, küsimärk <laughs> jaa, on küll <laughs> mul on tunne, et Atomic Heart on nagu sihuke liiga, liiga mitte halb mm. -hmm. et ta ei ületa seda kriitilist piiri oleks ta nagu selline Rogue Warriori stiilis, siis võib-olla. oota, Robert tegi sellest ju. jaa, me jõuame sinna, jah äh,. aga email, Tanel yes.. me iganädalane sõber äh, postkastis. see on hea. Mm -hmm, see on väga hea. tere taas, kutid. rääkides Volong Fallen Dynasty'st, siis olen Ragnariga täitsa nõus. PC port on täielik rämps. proovisin ise ka tema ära ning ei tõmmanud mäng väga ligi, kuigi Nioh üks meeldis küll. kas on võimalik, et Vool ongi ka paralleelselt arendanud ka Wild Heartsi ning sellepärast mõlemad PC-pordid ja viletsad ongi või nad tõesti ei oskagi PC-porti teha? kas, kas nad on seotud või? kas mitte EA ei, te ei tellinud või kuidagi EA-ga koostöös tuli ka ju see vist öö... minu meelest oli seesama see, sama, see Wild Hearts. väljastajad on EA, aga. seda ma tean jah. aga äh, äh arendaja vist oli. Go It ECMO. Äh, jah, no Go It ECMO äh, võib-olla sealtkaudu kuidagi, kuigi äh, siin on ta, Go It ECMO, ECMO on äh, Wild Heartsi arendaja, aga, aga Vool ongi väljaandja, publisher, seega ei tea siiski. ma kahtlen, kuigi noh, jah Äh, teoreetiliselt nad võivad ju olla olnud ka samal ajal arenduses <laughs> lihtsalt, lihtsalt on juhtunud kaks eraldi äh, case'i Uh, Suicide Squad Guild Justice League'is olen ikka täiesti pettunud, ise ka see mäng oleks ägedam, kui seal poleks neid kuradi relvi ning oleks selle asemel sama hea kombatsüsteem nagu Arkami seeriatel uh,. no okei okay,, Deadshotil võib isegi relv olla uh, kombatiga kuidagi seotud uh,, mis on loogiline, sest tegelane on seotud relvadega uh,. täielik pettumus, et see mäng live service peab olema, ilmselt mängurid tulevad mängurite tulevik ongi live service. Mm, no see on juba sihuke kahtlane, siiamaani on see vastupanu olnud veel liiga suur, et et kõiki live service'isse lükata? no ütleme niimoodi, et kui see mäng oleks nagu päriselt hea, siis äh, ma ei näeks probleemi. aga no kui sellel oleks nagu reaalne mingi roadmap viie, viie aasta jooksul. no ei. aga ei. ei no sa mõtled nagu Suicide Squadil peaks olema roadmap või? võiks. nojaa, aga mis sa teed, sa, sa ju näed, et see on ikkagi ei no selles suhtes ma ütlen. selline mäng nagu ta on. ei no see, ta on juba eos pask, aga ja. nagu lihtsalt ma mõtlen, et kui ta oleks, kui ta oleks hea juba alguses ja tal oleks ka mingi roadmap, kus ta viie aasta pärast okay. mm.. noh, vähemalt aasta pärastki, ütleme siis nii. ja, ja. selles mõttes aga praegusel hetkel ei päästa selle ei roadmap ega mitte midagi <laughs> Äh, hetkel ise mängin Division ühte, see mäng läks minust lihtsalt mööda tol ajal, kui välja tuli ning nüüd aastaid hiljem mängides peab ütlema, et isegi täitsa hea on, on. praegu on seitsekümmend üks tundi all ning base game läbitud, hetkel olen Underground Expansionis uh,. Nice. Hmm, miks, miks ka mitte. huvitav äh,, kas Tanel mäng-, ma ei tea, ta ei, oota üksi mängib seda, siis ma eeldan. võib-olla. ilmselt küll jah. jah mm -hmm ja viimaseks peab ära mainima, et Destiny kaks Lightfall expansion on tõeline rämps, Steamis mostly negatiiv, kõige kehvem expansion läbi aegade. ja ma siin vahepeal küsisin ka meie, meie. Destiny eksperdilt. Eh, jah, Destiny eksperdilt ja noh, ta ütles, et tegelikult on nagu okei okay,, aga lihtsalt see, et äh, Bungi nagu overhype'is selle mängu ja andis üsna nagu lahjalt seda sisu juurde mm.. et äh, see nagu on see mis nii-öelda jalga tulistas neile aga jah, ütleme niimoodi, et tahaks mängida Destiny't, aga mul on teisi mänge ka <laughs> Äh, oli tore saade nagu alati ning tore oli ka Ragnarit üle pika aja kuulda. Äh, PS, kuhu kadus Andri? Andri on Austraalias hetkel, tuleb kunagi märtsi lõpus. tuleb, äh, millalgi tuleb tagasi, jah? jah, äh. aga äh..., aga ilmselgelt Ragnarit sa see <laughs> nädal ei näe ja võib-olla ka mitte see kuu. mitte see kuu, võib-olla ka mitte järgmine kuu <laughs> jumal teab äh, aga aitäh, Tanel. podcast at level üks punkt ee on see aadress, kuhu teiegi saate kõik enda emaili saata. Äh, lisaks jätta kommentaare Youtube'i, Discordi, Twitterisse, Facebooki, kuhu iganes veel te neid äh, jätta soovite mm, -hmm. kommentaare vaatame korra, ma enda arust nagu ei märganud, aga jumal teab, äkki on praeguseks hetkeks jäetud siia Youtube'i video alla ka kommentaar, ei ole. ei ole jah nice. See,, seekord tuli, isegi bot'i pannud neid äh, thumbs up'e seekord. pettumus, meid on hüljatud, isegi robotid on hüljanud meid mm. -hmm. Äh, heakene küll, räägime siis mängudest. no räägime. aa, oota, ma panen ka siia äh, märket läbi läbi, mis asi? Äh, mäng on läbi. Hogwarts Legacy. Äh, nelikümmend üks tundi tuli kokku lõpuks. see on okei okay.. on või? kas, kui okei okay see on? no ütleme niimoodi, et see on okeim kui kuuskümmend tundi. Äh, jah, tõsi. sest ma saan aru, et sa üldjoontes nagu pigem äh, oli sul nagu sihuke leige, leige emotsioon? no ta oli selline, äh, kirjutasin Discordi, et ta on sihuke tugev kuus, nõrk seitse kümnest mhm. võib-olla mm. -hmm. see noh, jätkuvalt, et see esimeste tundide maagia kaob seal ära lõpuks mm, -hmm. kui, mhm. kui saad aru, et see on selline äh, geneeriline avatud maailmaga seiklusmärul, kus sa äh, lihtsalt äh, käid ringi ja vaatad siin, oi, siin on üks missioon või üks mingi kõrval collectible teema, siin on teine, siin on kolmas mm. -hmm. ja siis nagu seal väga muud, väga muud ei olegi äh,. üllatavalt vähe on üllatusi mm, ühe missiooni peale. üllatavalt vähe on maagiat. üllatavalt vähe maagiat, äh, ühe missiooni peale sattus, mis oli selline äh, üllatav, mhm. reaalselt. Äh, kas nagu positiivselt siis üllatav või? no pigem jah, äh, kuigi ta oli nagu sihuke, ta ei olnud nagu mitte midagi väga erilist, aga ta oli äh, piisavalt erinev kõigest muust mm. -hmm. seal mingi üks tädikene müüs oma poodi ja majahaldjat ja siis selgus, et seal poe tagaruumis on mingi kirst, mille sisse saad minna, mis viib su siis mingisse äh, Äh, suurde mm, labürünti, kus mingi kummitus tahab sinuga nii-öelda mängida ja siis äh, lahendad seal mingeid mõistatusi pidevalt muutuvas äh, keskkonnas ja see on nagu, see oli nagu kind of fun mm, -hmm. aga mitte päris, sest see lõppes mingi eriti tüütu boss fight'iga. ja siis hästi paljud boss fight'id, äh, või no, no tegelikult kõik boss fight'id on lihtsalt see, et sa kordad ühte ja sama tegevust ja siis äh, niimoodi toksid äh, tükkhaaval seda elumeetrit vähemaks ja mm -hmm. siis seal ei ole mingit erilist taktikat. lihtsalt pane kõik spellid teele ja, ja põikle eest ära ja ongi, ongi põhimõtteliselt võidetud. Äh, kas seal see boss fight on nagu alati sihuke süke kuidas ma siis ütlen, nagu sihukeses kinnises ruumis, väikses kitsas ruumis või ta on ikkagi pigem sihuke nagu avatud äh, ala peal? Äh, pisikese kitsa tavat-, kitsa avatud ala peal. okei okay., ei, ei <laughs> kinnine ruum, aga, aga natuke, lihtsalt suur plats ühesõnaga oli okay.. Äh, hästi paljud on sellised küll tegelikult mm -hmm. jah, mhm. et üldiselt need boss fight'id leiavad aset äh, ettenähtud kohtades, mitte suvaliselt sellel suure kaardi peal iseenesest äh, oleks ju äge, kui see boss fight oleks nii-öelda ikkagi nagu avatud kaardi peal, et sa nagu Elden ringis vaata, oli kinda nagu mingid boss fight'id olid ju see, et sa noh, ta oli küll sul nagu mingis mõttes piiratud, et kui sa sealt mingis, äh, mingis kohast nagu ületasid seda alapiiri, siis ta mm. nagu reset'is sul selle ära, aga aga lihtsalt ah, see.... aa ah, jaa, jaa, need draakonid olid seal juba jah ja. ja.. Mm -hmm. et aga lihtsalt see, et sa nagu võib-olla isegi näeksid, kus see boss on või. jah, võib-olla. aga kas need bossid siis alati tulevad siukse üllatusena selle? seal ei ole nii palju ah,. sa mõtled Potteris või? jah. seal äh, ei, ei, mis asja, need on, see on lineaarne jutt ju, see on okay. suhteliselt loogiline, millal see boss tuleb mm Äh, aga jah, mm, mis veel, äh, mis jäi mainimata eelmistes saadetes, on see, et seal on hästi palju mingit, äh, mingit luuti sul on täpselt samasugune Destiny laadne see gear menüü, kus sul on mingi äh, värvilise, värvilise kammaga ja, ja kuradi ma äh, Äh, iga kehaosa jaoks erinev mingi äh, tükk ja neid saab nii palju juurde kogu aeg ja need on äh, üheksakümmend protsenti ajast on need alati kehvemad kui, kui sinu praegune kraam. ma ei mäleta isegi mingis, mis ajamomendil ma sain endale mingid, ma ei tea, kõik kõik oranžid ja lillad asjad onju. ehk siis jälle mingid eksootik. ja, ja, ja, ja täpselt selle sama skeemi järgi mm -hmm. ja siis äh, Äh, mm, jah, valdav enamus peale seda hetke, kui ma nagu need, selle komplekti, nii-öelda komplekti äh, kokku sain, siis äh, väga harva vahetad välja midagi, sellepärast et nagu suur osa sellest on lihtsalt rämps, mis sa üles korjad, seda on nii palju mm, -hmm. su need slotid saavad täis liiga kiiresti Äh, ja siis äh, sa saad kas maha müüa neid asju või, või äh, lihtsalt ära hävitada. Slotte saad nii juurde, et teed mingeid Merlin trialeid, mis on ka mingi sihuke täiesti mõttetu ajuvaba kõrvaltegevus mingi, mille ikooni sa kaardi pealt näed kümneid ja kümneid. ja, ja siis teed, ma ei tea, see ei ole nagu mingit sellist äh, sellist erutavat emotsiooni ka, et oh jess, nüüd ma saan rohkem ruumi, et saaks rohkem seda mõttetut kraami juurde. nagu where's the fun? see peakski olema mm,. aga see ei ole, see ei ole see ma mäng tea, ka üldse. ma ei tea, praegu, kui sa seletad seda, siis tundub nii fucking igav. päriselt. ma absoluutselt ei lähe nagu see peale, et äh, kui sul äh, noh, mingis mõttes on ju lahe, et kui sa mängu alguses nagu saad palju luuti ja mm -hmm. see, et saada ennast nii-öelda käima, aga kui sul jääbki nagu endlessly seda tulema ja mingit nagu sitta tuleb, siis see ei ole enam lõbus, vaid see on tüütu lihtsalt mm.. kas see on see, et sul on võimalus seda nagu üles korjata või see on see, et sa stiilis teed mingi kasti lahti ja see on automaatselt sul inventory's äh,? jaa, see viimane uh,. see on tüütu mm. -hmm ehk siis sa pead hakkama seda inventory'st niimoodi kustutama ükshaaval selle. jah ja, ja, ja siis, kui sa tahad maha müüa, siis pead ka neid ükshaaval müüma mm.. et sul ei ole mingit siukest võimalust, et sa saaksid need kõik ära märkida, siis bulk sell, no, ei ole mingit siukest äh, värki ja siis sa hoiad seda kuradi nuppu, pead ka mingi, mingi lolli sekundi all hoidma, et see ei ole ah, nagu mingi. ja, ja, ja, ja seal ei ole mingi siukest, et, et oh, davai, see on müüdud, ei ootad ja siis vahel lased selle nupu liiga kiiresti lahti, täpselt mingi sihuke murdosa sekundi enne lased lahti, sa oled nagu God fucking damn, miks te teete selliseid süsteeme? see, see, ma kujutan juba eos ette, et kui sul on mingi sada itemit äh, inventory's ja sa tahad kõiki maha müüa, siis, siis see on lõbus mm.. sa kulutad vähemalt ühe mängutunni selle alla, et inventory't tühjaks müüa. jah yeah Äh, noh, ma usun, et see võiks olla, et sellel on, on potentsiaal olla parem mäng, ma tahaks loota, et kui nad teevad järjeosa mm, -hmm. mida nad tõenäoliselt teevad, sest Just äh, oh hei yeah,, it sold like a motherfucker, eks ole mm, -hmm. siis teevad parema mängu, aga, aga see oli küll selline mm, võib-olla natukene liiga overhyped, võib-olla ei ole väärt kõike seda, äh, kõiki neid rekordilisi tulemusi, mille nad on saavutanud. Mhm. okei, no mm. eks see on see, et vaata noh, fännid ja, ja siis äh, sealt edasi tuleb see, et kuna sellest räägiti nii palju, siis ju inimestel ikka tekib huvi, noh. selles suhtes mul tekkis ka huvi, aga ma seekord otsustasin, et ma ei jookse selle vooluga kaasa ja ei torma seda kohe ostma. et äh, see on see mäng, mille puhul ma jään ootama soodukat mm,. Mm-hmm. jaa, ta on siuke viisteist, kakskümmend hertsi, siis on juba yeah. timmu. see, see tundub täpselt see mäng, et äh, mille eest ma olen nõus nii palju välja käima mm.. et noh, alati on, on tervitatav, kui on odavam, aga alates kahekümnest eurost ma olen nõus seda mängu ostma <laughs> ok uh,. That's about it, mina mängisin ainult äh, Hogwartsit, et see läbi saada ja nüüd ta on läbi yeah.. nüüd ma ei tea, mis ma järgmiseks ette võtan, aga, aga järgmisel nädalal on midagi muud. ei ole Hogwartsit. mina selles suhtes olin veidi produktiivsem, et ma suutsin selle ajaga, kui sina see nelikümmend tundi mängisid Hogwartsit, siis äh, mina läbisin siis kaks lühemat mängu. ehk siis eelmisel nädalal räägitud äh, Kirby Return to Dreamland Deluxe'ist tegin läbi mm. -hmm. Nintendo veel jätkuvalt mulle ei näita seda läbimisaega, aga ma tegin story mode'i ainult läbi. Äh, pidin enda sõnu sööma, noh, kuigi Lassi meil Discordis äh, ütles ka, et seal ei ole ainult viis suuremat levelit, vaid seal tuleb veel üks planeet juurde, nii on. aga noh, selle, selles suhtes, et kuna see mäng äh, on jätkuvalt sihuke lihtne ja lõbus mängida, et siis, siis see ei morjendanud mind, et sinna kaks, kaks maailma nii-öelda juurde tuli. aga üldposi-, üldmulje äh, on väga positiivne ja, et äh, ongi sihuke paras paari õhtu mäng, kui viitsid, viitsid äh, järjest mängida. mina nii produktiivne ei olnud sellega, et ma tegingi võib-olla sihuke alguses ma mängisin per maailm, mängisin siis võib-olla mingi üks-kaks levelit õhtu jooksul läbi ja siis mõtlesin, et mängiks nüüd äh, midagi muud vahepeal mm. -hmm ja siis äh, oligi jah, siis äh, niimoodi Kirby ja siis Metroidi vahel pendeldades suutsin ka Metroidi läbi teha, mis äh, peab tunnistama, et oli minu jaoks veidi isegi katsumus, et need äh, lõpus need bossid olid sihuke päris, päris rasked, <laughs> ütleme nii. Äh, või noh, ütleme tegelikult boss ise kui selline ei ole raske Äh, lihtsalt see, et sa aru saaks, kus tal need nõrgad kohad on. see on sihuke, et sa mängid seal nende visiiride või asjadega ja relvadega ja see, et see oli sihuke tüütu, muidugi see relva vahetamine on maksimaalselt tüütu. see mm. teeb selle mängu nagu selles mõttes palju raskemaks. aga äh, noh, ütleme siis niimoodi, et kuna ta on mul läbi, siis äh, minu jaoks nagu põhimiinused selle mängu puhul ongi äh, see, et äh, seal ei ole seda fast travel'it ja siis äh, ütleme, et äh, siis see relvade vahetamine, et need on need kaks nagu põhi, põhisuurt miinust, mille puhul ma ei saaks selle mängu puhul, kui nagu numbritega hinnata, et ma ei saaks talle täiskümmet anda, et need nagu võtavad selle ühe punkti maha, et siis nagu üheksakümnest on niisugune täit-, täitsa aus hind sellele, ma ütleks, et see on ma olin mängu lõppedes, olin ka sellel arvamusel, et see on üks üks parimaid Nintendo mänge üldse, mida ma mänginud olen. jah. Damn, damn! nii et soovitan läbi teha, see on väga-väga põnev kogemus äh, päris korralikult, täna lendab numbreid ainult siin saates. täna lendab jaa. me oleme hakanud äh, numbreid andma miskipärast. Mhm. kusjuures ma ütlen ausalt, et äh, ma olen siiralt üllatunud, et Nintendo tegelikult seda aastat on ikka väga tugevalt alustanud, et noh olgugi, et paljud võtavad Kirby't kui nagu lastemängu, aga mm -hmm. samas ma ütlen, et ta on nagu ka täiskasvanul väga fun mängida, et ta on ikkagi ka sihuke nagu väga-väga tugev, tugev algus, ütleks nii. oota, aga siis äh, Kirby'le ka number, number või? Ah, no paneme Kirby'le ka numbri, noh, ma ütleks, et Kirby on sihuke tugev seitse või no ütleme, et tugev seitse, et kuna seal tegelikult on ka sellist äh, kraami, mis siis ongi need challenge'id nii-öelda, aga neid ma ei viitsi mängida, et siis äh, sellest noh, see story mode on sihuke, et ta nagu nii tugevalt ei kannaks, et talle kaheksa anda, aga sihuke tugev seitse oleks äh, täitsa aus mm. -hmm. hüva, siis me saame kujutada ette, et me. Mm, me mängime tegelikult häid mänge jaa, me kunagi tegime vahepeal neid äh, pingeridasid, seekord me saame reaalselt äh, panna paika numbrite järgi. Hogwarts Legacy, tugev kuus, äh, nõrk seitsekümnest mm. -hmm. Kirby, Kirby's Return to Dreamland Deluxe, tugev seitsekümnest mm. -hmm. Metroid Prime üheksa punkti kümnest. no näed siis kusjuures ja mul äh, praegu, kui sa mainisid, tuli meelde, et tõesti, me panime ju vanasti panime vahepeal mänge ritta mm. -hmm. et see, see ununes ära. aga nüüd nagu, kui. Ragnar ununes ära. <laughs> kuna me oleme reaalselt läbi mänginud mänge, siis on, ma arvan, et siis on okei okay numbriga arvestada. Uh, sellised olid mängud sel nädalal. Äh, mingi vähe oli, aga no kvaliteet. aga kõik said läbi, mis tähendab, et uh, on. ma tegelikult, ma ütlen ausalt, ma tegelikult veidi eile õhtul siis päev enne salvestust ta push isin ka, et see Kirby läbi. aa, okei, okei. ei, ma lihtsalt mõtlesin, et äh, kuna nüüd nad on läbi mm, -hmm. siis me, siis on ülimalt tõenäoline, et äh, nendest mängudest enam ei räägita selles saates. mõnda aega vähemalt mm. -hmm. mõnda aega kindlasti. jah enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis Youtube.com kaldkriips level üks ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, mille ma panen üles pärast päriselt ka äh,. ning äh, striimide ajal, kui neid toimub, kasutada meie lõustega emojisid ähm, ja seda võimalust on äh, kasutanud nii mitmed, ma unustasin ennast Youtube'i sisse logida, et saaks kohe äh, mugavalt mm -hmm. üle logi-, lugeda üle logida. üle logida, jah. logi üle mm. -hmm. Äh, nõuan, äh, nõuan kõiki logisid ja kõiki programmijuppe, et ma saaks äh, need nimed teatavaks teha. mulle tegelikult meeldib see, et need, kes meid rahaliselt toetavad, et mitte kordagi ei ole seda nurinat tulnud, et kus uus saade on yeah. <laughs> ma arvan, et see on lihtsalt, see on lihtsalt, <laughs> oi jumal auda, ma tabasin seda köhasoont. see on lihtsalt see boonus, vaata mm, -hmm. et kõik teevad seda selleks, et meid toetada lihtsalt see on eh, hea tahteavaldus on selle asja. hea tahteavaldus jah mhm. äh,. hea, et ma, nii, alustame siis äh, siit põhjast. jutlustaja X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna äh,, Donisium, Rallih null null seitse, Liina, Reio, Medved nelikümmend kaks, Jumal kuuskümmend üheksa, Lamao, Snapster, Heiki ja tere tulemast, Karu onu aitäh teile! aitäh! Äh, ning aitäh Heiki, kes meile jätkuvalt sisukordi loob. just äh,. ah? Henri. mis ma ütlesin? Heiki. kas ma ütlesin Heiki lihtsalt kaks korda? ma vaatasin Heikit, ju siis Heik, äh, Henrit ah. mõtlesin ja. Henri, Henri, aitäh, Henri mm.. ma ei tea võib, võib-olla selles suhtes ma kuulsin valesti, kuulajad võivad pärast äh, kinnitada, et kas ma kuulsin õigesti, et sa ütlesid Heiki mm. -hmm. Heikiga, Heikiga Äh, Youtube'is jätkuvalt hetkel veel midagi ei ole, aga küll, küll jõuab. Äh, podcast. podcast on igal nädalal. Äh, kõik, kes te kuulete seda Spotify's, siis minge lihtsalt Youtube'i ja vaadake pilti ka mm. -hmm. tegelikult Spotify'sse saab ka videot laadida, tead seda? jaa, täitsa peks. ma ei viitsi. ma olen näinud seda, aga see on nagu kuidagi tundub vale. jaa, why should you mm? -hmm mm. -hmm. no selles suhtes, et see pilt on teinekord sõna otseses mõttes pilt kui videofail jälle katki läheb mm. -hmm. Uh, äh, level1.ee on veebiaadress, kus võib leida lugemismaterjali, sel korral on seal uh, tõepoolest midagi juba olemas mm. -hmm. Uh, Robert kirjutas pikalt-laialt Atomic Heartist ja sellest, miks seda ei ole vaja mängida ning Leho kirjutas naistepäeva puhul taaskord erinevatest teostest, kus peategelased on naised mm. -hmm. väga kihvt mm. -hmm. ma mõtlesin, et ma lükkan kohe heaga enda plaanid edasi <laughs> <laughs> aa jaa, mul tuli meelde, et sa ju eelmises saates lubasid, et äh, ka sinu artikkel tuleb. jaa, aga noh äh,. mängud, mis kahe podcast'i vahel äh, ilmuvad äh,. DC-s Justice League Cosmic Chaos PC, Playstation neli, Playstation viis, Switch, Xbox One ja Xbox Series XS ähm,. Bleak Faith, Forsaken PC peal, mhm. kümnes märts, mõlemad asjad Äh, Valheim Xbox One'i ja Xbox Series XS konsoolidele ning The Legend of Heroes Trails to Azure PC peal neljateistkümnendal märtsil ning äh, The Dark Pictures Switchback VR Playstation VR kahe peale, Anno tuhat kaheksasada Playstation viie ja Xbox Series XS-i peale, kuueteistkümnendal märtsil. just mm.. nii nad väidavad. nii, nii internet väitis. Jeesus Kristus uh,, uudised, kas sa tahad ise võtta need uudised? sina oled kureerinud need täna? mina olen kureerinud jah, see on, kuna on uudistepõud üsna, siis äh, jah. oota, oota. <coughs> jah. Äh, siis jäi sihuke asi silma, et äh, käivad kõlakad, et äh, juba sel kuul võib ilmuda Counter Strike kahe beeta see on mingi kõige veidram asi, mingi täiesti tühjast koha, kohast ah,. by the way uh,, äh, CS GO kaks jah, põhimõtteliselt või Counter Strike kaks või whatever, et ja, ja. Äh, lihtsalt ma mõtlesin, kuna me nagu ikkagi e-spordi osa nagu katame vähe, et siis äh, tundus sihuke veidi huvitav asi, aga, aga see on jällegi kõik sihuke kõlaka tasemel, et. Äh, Valve teeb kõike endast olenevat, et. mitte teha Half-Life kolme. mitte teha ükskõik mis number kolme kandvat videomängu. jah tõsi ta on. aga äh, tulevikus, kui see nagu, äh, see uudis vastab tõele, siis äh, CSGO kolm oleks samuti selles uhkes nimekirjas, mida Valve ei tee mm. -hmm, just <laughs> sellepärast tegidki teise osa, et Sama, samas tegelikult, kui nüüd äh, võtta numbriliselt, siis äh, CSGO on kolmas. Counter Strike no,. sest oli kõigepealt oli see kon-, noh, Counter Strike üks punkt viis, üks punkt kuus oli see nii-öelda mm -hmm. põhise, siis oli ju. Strike Source ja siis tuli Baby. Global Offensive. jaa, aga need on mm.... nii et see on kolmas. nüüd aga... teoreetiliselt tuleb neljas. kui nad panevad sellele kaks, siis ta on automaatselt kaks siis see on automaatselt äh, eraldi seeria. äkki see on hinnang sellele mängule <laughs> kakskümnest. kakskümnest lihtsalt jah, ei tea. jah, ja siis äh, siin vahepeal Aga... kõlakatest rääkides veel siis. mõtlen, äh, et kui see on nagu ähm, Counter Strike, äh, issand, ma ei viitsi, miks ma ütlesin, hakkasin pikalt ütlema, kui see on CSGO kaks mm, -hmm. siis kas ta on lihtsalt selles võtmes kaks nagu on Overwatch kaks, kaks, et põmpsst sama mäng, lihtsalt minimaalsed uuendused. lihtsalt tasuta. lihtsalt tasuta ja, ja. CS-GO on praegu ka tasuta. no nüüdseks on jah mm.. algul ta ikkagi maksis raha. jah, ma vist isegi mängisin, ostsin selle kunagi, tähendab mm. -hmm. kõlakatest rääkides veel, siis äh, mm., siis sinu lemmikmäng, Fortnite. Woo, baby, ma ei ole. saada first person mode'i. ma ei ole tükk aega Forti mänginud. nagu mitu kuud isegi vist äkki me ei ole viitsinud. kas te olete tülli läinud? <laughs> jaa. mis juhtus? <laughs> ma ei tea. Fortnite'i mingi? kuidagi vajus ära. kas kõik su teenitud viibaksid on ikka kulutatud või ka need ootavad oma <laughs> mm, peaks, peaks vaatama mm,. äkki peaks enne uue hooaja algust äh, ikkagi tagasi minema, sest seal on võimalik ju veel mul on veel äh, lunastamata Doomguy ja, ja Geralt ja mm. -hmm siuksed tegelased võiks ikkagi oh, oh. kätte saada tegelikult. korra siis, kui Doomguide näidati, siis ma mõtlesin, et äkki selle skin'i võiks osta ja siis korra, korra temaga mängida ja siis mitte kunagi enam. jaa, aga ta on Battle Passis. eks sa pead nagu reaalselt ma... mängima enne, kui sa saad Aa, selle okay.. aga ma vaatasin üleüldse, et kõik need äh, tegelase skin'id on päris krõbeda hinnaga mm,. mis need on? mingi viisteist eurot see oli äkki või? mõtlen palju. see oli jälle see, et vaat sa pead ju selle mingi X aru neid viibakse ostma, et seda skin'i yeah. osta. aga ta on täpselt sihuke, et mingi selle. ja ta on kuskil kahe vahel jah. jah, et mm -hmm. siis sa pead nagu stiilis rohkem ostma ja siis sul selle, mis sul alles jääb, siis sul tegelikult sellega nagu otseselt ei ole midagi teha. sellele on väga hea lihtne vastus. osta veel rohkem viibakse ei <laughs> siis sa saad mitu asja endale lubada mm. -hmm. ja siis, kui sa oled juba seda teinud, siis, äh, siis mõtled, ah suva, ostan veel igatahes see äh, first person mode'i asi tuli välja jah, nii-öelda tunt-, väidetavalt tuntud äh, data minerilt Hypex mm., kes äh,, kes siis jah, leidis niimoodi, väidab, et võib tulla juba järgmine hooaeg. tahaks näha mm no selles mõttes, et neil praegu on juba mõned sellised relvad, kus sul sihtides on see FPS vaade. kas on? Noh? ma ei, ma ütlen ausalt, ma ei ole üldse, <laughs> üldse mm -hmm. Fortnite'iga enam kursis, et. ja, ja mõnda aega on juba siuksed relvad mm. -hmm. Äh, aga kas on vaja seda FPS-iks teha? mina ütleks, et ei ole vaja. Stop doing. no selles suhtes ta. Stupid shit ta kaotaks ju tegelikult siis selle nii-öelda Fortnite'i võlu või selle äh, osa nagu ära, et yeah. siis ta oleks another FPS. jah yeah., noh, nahka mul, nahka ma kulutan V-pakse äh, kallitele, kallite skin'ide jaoks mm, -hmm. kui ma lihtsalt näen. kui sa ei näe neid. näen mingit äh,, e, okei okay,, relva skin'i näen, aga need on nõmedad mm. -hmm. Need on kõige nõmedamad skin'id niikuinii seal. nagu kõige mõttetum kraam, mida saada okei okay, no,, jah, jah. et Wordless äh,. Wordless. Äh, ütleme niimoodi, et kui sa saad seda vahetada, noh, et kas third mm -hmm. person või äh, first person, siis on relvas kinni point, siis sa näed relvas kinni. siis sa tegelikult. jaa, aga ma ei taha näha, sest need ei ole nii ilusad. äkki mõni tahab. issand jumal, neil ei ole midagi headki pakkuda sinna. kust sa tead? ma olen mänginud. sa ei näe ju seda. ma näen natukene seda. no, ma ei tea <laughs> <laughs> kui nad nagu teeksid mingi, ah, noh, neil on juba tegelikult juba kuradi erinevaid mängulaade, seal on see tavaline ja siis on see zero build, mis on, ma ei tea, kui, kas ta on tänaseks populaarsem kui see tavaline või mitte. loogika see, võiks ju nagu olla. on see, et sa ei ehita nagu kuradi toorme. ja ei pea ehitama mhm. jah, see on väga positiivne. ja kui nad teevad sinna veel ühe, kus on FPS versus third person nagu lihtsalt killustad ära kõik selle värgi. äkki see müüb? Game as a service, sa pakud kõigile midagi. oota, aga kunagi, kui see välja tuli, neil oli ju see mingi nii-öelda äh, single player osa ka. Save the world jah. jah, mis sellest sai? see on, siiani saad mängida minu arust mm.. viitsiksid mängida? mul peaks olemas olema. ma ei ole vist kordagi tööle pannud. peaks proovima huvi pärast mm.. siis ta peaks olema mingi survival, zombi survival enam-vähem, oih. nii, see lugu ammendas ennast. jaa, see lugu ammendas ennast, aga mis see, või noh, tegelikult mis te, ammendab ennast ka varsti on see, et kolm nädalat, Sten. et Wii U ja 3DS-i peal ah,. aa jaa, jaa, mhmh. sest käes on märts ja Nintendo otsustas e-shopi nendel konsoolidel kinni panna. Ripp, oota, kas, äh, mis sealt osta saab? Äh, mis mõttes sa saad kõike osta sealt selles suhtes, et äh, sa saad teha seda, et sa kannad raha enda Nintendo Switchi kontoga, kontole sealt Nintendo Switchi e-shopist. ja kui sul on nüüd ühendatud see Wii U konto Switchi kontoga, siis see automaatselt on nagu paralleelselt see summa ja siis sa saad sealt mm -hmm. kõike osta, mis seal e-shopis äh, müügil on. nii, aga seal peab olema kindlasti äh, mingi, mingisugune valik mängudest, nagu seal näiteks on... Äh, Nintendo Life'i kakskümmend kolm parimat Wii U e-shop mängu, mis sa peaksid ostma enne ah,, kui mis, nad on igaveseks okay, kadunud. mis sa peaksid ostma yeah., aa ah,, sa võtsid veel selle ka lisaks, okei okay.. ja, ja, ja mm -hmm. Affordable Space Adventures, The Swapper seda peaks. RMB-si peal ka, aga see... see on päris tuus mäng tegelikult. jah äh,, Nano Assault Neo. see on hea mäng äh,. Bit Trip Presents Runner kaks äh, Future Legend of Rhythm Alien, Jeesus. Year Walk hmm.. Uh, äh, NES Remix, NES Remix kaks, Dungeons and Dragons uh, Chronicles of Mistara. What the hell? see peaks olema isegi PC peal olemas. Race the Sun Scram Kitty and his body on rails. Wow, Dave! Art Academy Sketchpad. <laughs> kuradi lehe sa võtsid? Lone Survivor The Director's Cut. Tengami uh,. DuckTales Remastered on olemas ka kolmesaja kuuekümne peal. ja arvuti peal ka. PS3 peal mm, -hmm. ühesõnaga. Star Fox Guard. see äh, ah, Nintendo Life. Chasing Aurora ja ma ütlesin ka sulle seda ah,. ma ei pannud tähele. doktor Luigi. Mario versus Donkey Kong Tipping Stars. Tipping. Mini Mario and Friends Amiibo Challenge. okei okay.. Bike Rider Ultra DX World Tour. Knütt Underground. Pushmo World see, selle kohta ma ütlen, see on hea mäng mm, -hmm. see on tõesti hea mäng, aga need teised on nagu kinda siuksed, et päris palju on sealt et juba arvuti peal ja muude platvormide peal ka täiesti saadaval. kolmkümmend üheksa parimat 3DS-i e-shop mängu mm. -hmm äh,. Jeesus, siin on kõigepealt suur pakkumine nendele, nii mm, -hmm. Boxboy yeah. äh, on olemas mul õnneks, Bullblocks. väga hea mäng äh,. Liberation Maiden. on olemas. on või? jah. päriselt või? jah, mul on olemas. no vapsi, Harmonite. 3D Classics Kid Icarus 3D Classics Kirby's Adventure. Pocket Card Jockey, vot jaa, selle, seda tasub osta, aga see peaks mingi remaster, remake, äh, mingi jõudis iShopi minu arust hiljuti mm. -hmm. Ähm, tähendab iPhone'i peale. mis, kuradi iShop äh,? App Store. jah, seda ma mõtlesin yeah.. My Nintendo Picross The Legend of Zelda Twilight Princess mm. -hmm. Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. no selle kohta vist sa saaksid öelda, et see on hea mäng või äh,? väärt jaa, ma ostsin õnneks äh, terve seeria ära endale äh, kolm testi peale. see on mul olemas. Attack of the Friday Monsters A Tokyo Tale on see mäng, mida Allan mõtles. jah, see on äh, sihuke, kuidas ma ütlen veidi sihuke äh, stuudio Ghibli vibe'iga mäng. Rust is real deal baseball. okei okay 3D Classics Twin Bee. Äh, www. see on PC peal ka olemas mm. -hmm. 3D Classics Excite Bike. kõik need 3D Classics on põhimõtteliselt see, et see on nagu see NES-i mäng, aga lihtsalt sa saad selle 3D slaideri üles lükata, sul on ruumilisem äh, maailm. jah see on täiesti mõttetu. on küll. Weapon Shop de Omas. What uh,? Äh, 3D Outrun. okei okay.. Nintendo Badge Arcade, Deem mm.. kas sa mängisid mm. seda? jaa, see oli, see oli tuus. mõttetu, aga kind of fun. see oli nagu sihuke tore triasa kogum. jaa, jaa, oli küll jah mm. -hmm. 3D Sonic the Hedgehog kaks. Crimson Shroud. kas sa plaanid kõik need üle lugeda? Aeroporter, jaa kui me juba alustasime, siis kui me läheme võiduka lõpuni. me anname. Siesta festa <laughs> 3D Streets of Rage kaks, The Starship Tamri uh,, 3D Gunstar Heroes, 3D Shinobi kolm Return of the Ninja Master, Dylan's Rolling Western selline mulje jääb nagu põhimõtteliselt äh, lihtsalt mängi mingeid äh, NES-i, NES-i mänge. jah uh,. Nintendo Pocket Football Club äh,, taskujalka ah.. Mm -hmm. Sakura Samurai Art of the Sword. Gara Protectors <laughs> <laughs> Gotta protectors uh,, fifty pinch barrage. ja viimasel lehel ootavad meid kõige magusamad kõige paremad palad äh,. sa teed nalja, aga Rhythm Heaven Megamix, seda tasuks küll äh, kindlasti osta enne, enne kui kaob see võimalus. tahtsin kunagi seda füüsiliselt osta, aga siis äh, kui ma nägin, mis selle fucking mängu hind on, siis ma olin siuke ei. Mhm, jah, see on kallis äh,. Hydro Venture Spin Cycle, Speed Through Potsols Puzzle. kindlasti väga bängar mäng. Splash or Crash väga hea mäng. nagu ma <laughs> ei tea, mis mäng see on, aga. Smash or Pass or Splash or Crash mm. -hmm. <laughs> Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice uh,. The Legend of Kusakari. Nano Assault EX. see kusjuures on 3DS-i uh, peal on väga tuus mäng mm Äh, Picross 3D Round kaks äh, soovitan. jah, see on kindlasti väärt. The Tempamen The Game by Wave. Äh, ja see oligi viimane. Yeah baby! issand, see, see oli väsitav. aga see oli seda väärt. nii. jätkates Nintendo teemadel. ja põhimõtteliselt ongi Nintendo uudised. aa, <laughs> lõpuni või? jah sellepärast, et äh, ma ei leidnud midagi muud. Nice äh, no Welcome ütleme, et see, see ei ole nagu päris uudis, aga see on selles mõttes, et see on sihuke, äh, kuna viimasel ajal on, vähemalt ma ei tea, mul pakub küll väga palju neid ennustusi, milline võiks olla järgmine Nintendo Switch või Switchi järglane siis nii-öelda. et siis äh, eile õhtul äh, postitas see Modern Vintage Gamer enda Youtube'i kanalil ka selle, et äh, võib juhtuda, et uus äh, Switchi järglane ei mängigi kõiki praeguseid Switchi mänge mm.. et kuna seal tuleb nii-öelda Nvidia graafikakaardi, noh, jah, graafikaprotsessori vahetus most likely Äh, siis on see, et lihtsalt see, mis praegult on Nvidia poolt välja antud, et see ei suuda siis selle Tegra X-i koodi nii-öelda äh, niisama süüa, et see tuleks siis kohandada, kood tuleks nagu kohandada. ja siis ta oletaski seal jah, et äh, kas noh, neid variante oli nii-öelda viis, et üks nendest oli see, et siis uues nii-öelda switch'is on see praeguse switch'i Tegra X ees, nagu mm -hmm. vanasti oli, mis ta oli, DS-il oli selle GameBoy Advance'i. jaa, lihtsalt eraldiseisvana. oleks oli kaasas see Tegra DX. Äh, jah, et äh, kas oleks see variant, siis äh, üks variant oleks see, et Nintendo ei tee mitte sittagi mm. -hmm kolmas oleks see, et on mingi tarkvarapõhine emulatsioonikiht vahel nagu Xbox kolmesaja kuuekümne mänge mängitakse. ja Xbox ühe nii-öelda yeah., mitte One'i, aga ühe. ühe jah, Xbox. see, see on hea, hea koht, kus Xbox pani enda nimedega veits pange. et see variant oleks ja seal jah, oli, mingi oli veel, et stiilis, et äh, siis äh, mingid mängud äh,, selektsioon mänge saaks mm -hmm. selle next gen patch'i nii-öelda yeah.. ja siis äh, see, et see uus kiip äh, toetaks seda Tegra X1-e. jah, jah, et see, see variant ka jah, et suudaks lugeda, et äh, üt-, ütleme niimoodi, et äh, see, see jutt nagu mulle kui väga suurele Switch'i fännile nagu mingis mõttes ei meeldinud <laughs> mis mõttes te ajate sellist juttu, no ei, ei üldse ei kannata no ütleme niimoodi, et noh, okei okay,, sul on nagu vist enamasti ju digitaalsed või äh,? mul on ikka piisavalt füüsilisi ka riiulis. et päris nii ei tahaks, et tuleb uus Switch ja siis yeah. lükkad lihtsalt <laughs> seda kindlasti, ma arvan, et see oleks väga loll mitte midagi teha. ma arvan, et nad pigem, kui. aga vaat-, vaadates ajalugu, kuidas Nintendo see edu on käinud, on üle ühe. jah yeah. me kõik mäletame, kui edukas oli Wii U. seda küll, aga, aga. Wii U mängis äh, Wii mänge. jah yeah., ja Wii mängis GameCube'i mänge yeah.. nii et äh võiks ju loota, et nad on midagi õppinud sellest ja lubavad äh, Switch kahel mängida ka Switch ühe mänge mhm. mm. -hmm. Ah, üks variant oli ju veel see, et tuleb stiilis see New Switch või nagu Switch Pro, et lihtsalt on overclock itud see. jah, nagu New 3DS. jah yeah.. Mhm, ja siis on mingid eksklusiivsed, kolm eksklusiivset mängu, mis vana 3DS-i peal ei tööta. et see on jah, sihuke elame-näeme, sest Nintendo on väga sihuke ähm, kuidas öelda siis, ettenägematu äh, firma mm. -hmm. Mm, neist äh, pakututest kõige, ma arvan, et äh, midagi nad teevad, et ilma selle toetuseta ei äh,, ei lasta mm, -hmm. aga neist äh, neljast siis alles jäänud valikust tundub kõige tõenäolisem see, et see next gen batch nii-öelda mm. -hmm. siis saad selle mingi, need kõige suuremad kohustuslikud mängud äh, uuele masinale lükata. saad uuesti osta. Mario kardi äh,, need Zeldad äh,, Super Smashi ja, ja siis ühtlasi ka teed natuke äh, enda konsooli mingist muust mögast puhtaks no tegelikult Switchi e-shop on päris korralikult mingit suva mm -hmm. <laughs> sitta täis, et yeah Mis... või no see tähendab seda, et sa jätad ähm, äh, kõikide nende äh, muude mängude puhul jätad arendajatele selle valik äh,, valiku äh, mhm. varianti ja siis nemad vaatavad neil mingi, oo, meil on äh, kuradi ma äh,, ma ei tea äh,, kuradi ma toidukulleri simulaator kaheksakümmend üheksa äh, senti mm. -hmm. Next gen batch it is, noh. jaa sest kui sa kõik teine... tahavad osta seda. jaa, aga kui sa teinekord vaatad neid inimmüüdud mänge, nagu kuu lõikes, siis seal on ju täiesti mingi suva stiilis äh, ma ei, ma ei mäleta, kas sa ostsid ka Switchi peale selle mingi kuradi kalapüügimängu äh,? jaa. noh, see oli ju see mingi kuradi kolmkümmend senti. mul on mingi Thief Simulator yeah., äh, mingi pitsakulleri äh, automäng mm, -hmm. mingi, mul on igast rämpsu, mul on konkreetset rämpsu Switchi peal, väga palju. kurb mm. -hmm. sellepärast sa sellega enam ei mängigi lihtsalt rüvetasid enda Switchi ära. jah, ripp, ripp Riino. aga Nintendo juures veel jätkates on see, et äh, Pokemon Scarlet ja Violet äh, said uue batch'i, kuhu siis äh, tehti see nii-öelda Pokemon Go-ga see ühendus, et sa saad siis nagu mingeid Pokemone, Pokemon Go-st üle kanda teatud mingi maale jõudes mm -hmm. ja mhm. siis äh, väidetavalt. Äh, Järvamaale. Järvamaale jah. Äh, ja väidetavalt siis see uus batch võib kustutada su save game'i, mis kõlab väga hästi. et see, mis see Game Freak oli see, kes tegi Pokemoni, eks? jah yeah. yeah.. et see Game Freak ikka nagu paneb täie raha eest annab sulle. see on tore, siis ma ei pane seda tööle lihtsalt <laughs> seda mängu mõnda aega veel. ma ei tea, noh muidugi see on sihuke väidetav, et ma, kuna ma ei ole seal väga kaugele jõudnud, siis ma ei tea, mingi viis-kuus tundi on mängitud, et võiks ju proovida võiks proovida. jah, mis tuletab kogu aeg meelde seda, et peaks Pokemoni edasi mängima, sest see oli väga hea Pokemon. jah, lihtsalt, lihtsalt katki ja, ja halb ta ei ole halb <laughs> ei, ei, ei, ei ta oli täitsa tore jah. Äh, no lihtsalt need asset'id on seal siuksed, et võiks nagu veits pingutada ja see ah, ma unustasin selle ära, Hogwarts Legacy äh, äh, eelmise põlvkonna versioonid lükati jälle edasi et need pidid ilmuma. ja, ja, ja need pidid ilmuma aprillis ja nüüd tulevad maikuus mm.. Uh, see tähendab siis Xbox One'i ja, ja PS4-e uh,. Äh, mm. Switch mm. on jumala auto uh, kuskil juunis, kakskümmend viis juuni mõtle, kui nad praegu tegelikult ainult panevadki põhirõhku Switch'i portile mm. -hmm. City Skylines kaks kuulutati ja, välja. City Skyline kaks kuulutati välja, see oli mul pandud placeholder'iks dokumenti juhul kui ei leia midagi huvitavat, et eh, jah, kuna nüüd oligi jah, samamoodi päev enne siis eh, meie salvestust oli Paradoxi event, et seal siis kuulutati välja City Skyline kaks ja igast muud strateegiamänge. ma ei jaksanud seda väga vaadata, et see oli. olid lihtsalt nii. see City Skyline'i osa vist oli suht alguses, kui ma ei eksi ja siis kerisin kiirelt sinna, siis mõtlesin, ma ülejäänud pool tundi ei viitsi vaadata. ma mõtlesin lihtsalt, oo, Twitteris keegi räägib City Skylines kaks, tore Mm -hmm. <laughs> ma ei kavatsenudki seda vaadata, seda kuradi paradoksi oma. no kurat. see ei ole, ei ole minu pärusmaa. sina kui kõige suurem strateegiamängu. mõtlesin, et äh,, mõtlesin, et äh, võiks huvi pärast äh, toksida City Skylines ühte paar mhm. tundi mm. -hmm sest äh, ma saan aru, et kui sa tahad süvitsi minna, siis sa pead neid kuradi maa expansion eid ostma ja seda ma ei hakka tegema. ma ostsin äh, kunagi Humble Bundle'ist ostsin arvutile selle mingi gigabundle'i, kus oh. olid peaaegu kõik äh, need laiendid olid sees mm. -hmm. ehk siis äh, põhimõtteliselt, mis ta oli, mingi kahekümne euroga sai praktiliselt seal mingi kolme-neljasaja euro väärtuses nodi. Damn see oli hea deal yeah.. Nendel oli uhke see.... isegi mängisin seda kusjuures. kas see viimane heategevuslik bundle on juba kinni või? Äh, see läheb, läheb kinni, et äh, jaa, Humble Bundle'is on äh, see Türgi maavärina ohvrite jaoks tehtud toetuspakk, kus on, kus on ka päris mitu ah,, päris mitu head mängu. saateks vist kinni, jah see on saate, saate ilmumise päevaks on see jah kinni juba kahjuks, aga mm,. Nad on kogunud äh, kaks koma kaheksa miljonit. see on kõva sõna. Pole paha mm -hmm., jah. ka mina olen sinna panustanud. ka mina. ja siis äh, see tähendas seda, et äh, sa ostsid Gotham Knightsi topelt. ostsin Gotham Knightsi topelt jah, aga noh, see bundle'i oma hajub laiali, see ei ole nagu nii suur <laughs> Äh, nüüd ütle, et aga ma tegelikult tahtsin seda X-kom kahte sealt saada. X-kom kaks on pikalt mu wishlist'is olnud mm. Steam Decki jaoks mm. -hmm. seega sa ei ole nagu väga valel teel. ja siis äh, Ghost Runnerit ja. ei, sellest oli mul pohhu, ma mõtlesin äh, ikkagi. aa, Pathfinderit tahan. Pathfinderit ja, ja mm. -hmm. ja mis iganes seal veel oli. Strange Brigade ja. jah yeah?. ei, Eurotrack Simulatorit tahad. see mul oli enne olemas. mul ei olnud. no vot siis nagu kõik, kõik saavad midagi sealt. see on positiivne. ja mina sain <laughs> jälle mingi kuhja mänge, mida teki peab mängida, mida ma ei tea, millal ma mängin. jaa, ma panin äh, Steam Decki tööle, siis hakkas undama, minu arust laadisin mm, -hmm. laadisin täis, siis panin Steam Decki kinni. ja nüüd ta on kotiga riiulis jälle see kirjeldab väga praegult minu seda Steam Decki omamist, mul kinda, kinda sama <laughs> Ku, kuigi tegelikult mul jäi sinna mängude listi panemata, aga parem hilja kui mitte kunagi. mul tuli meelde, et ma alustasin Steam Decki peal äh, kaks tuhat kaheksa aasta Dead Space'i mängimist. opa, ja, ja, ja. ja see äh, jookseb väga hästi seal. ja kas ta on nagu õudne ka? minu jaoks ei ole Dead Space kunagi väga. no okei okay,, sorry härra kuradi, ma käin valgete pükstega igal pool no,, sest ma julgen. julgeks seda mängu mängida ka valgete pükstega <laughs> küll, aga ma ei julgeks Resident <laughs> Evil nelja mängida. uut või vana? ja uute julges jah. no see, ütleme niimoodi, et tegelikult Dead Space'i puhul ma arvan, et siis, kui ta originaalis välja tuli kaks tuhat kaheksa, siis ma mängisin ka seda, siis ta oli minu jaoks hirmus. oi, siis ta oli väga hirmus. aga nüüd praegult see, see graafika, see on lihtsalt see, et nojah, äkki on hirmus, no sa ehmatad ikka jah, seal mingid kohad on, kus see mingi tont välja hüppab kuskilt august, aga aga üldiselt see. ja kas see on nagu Steam Deckiga peal ka niimoodi mm,? ei, ei Õnneks ei ole, ei. kurat, see oleks päris kallis <laughs> lihtsalt viskad nätakid telekasse kogu aeg. ei, see kaks ühe loobiga nagu. et kallis telekas ja noh, veidi kallim või noh, odavam siis äh, käsikonsool mm. -hmm. mõlemad läinud. Sorry, sorry, et ma köhisin mm. -hmm. ei ole hullu, me anname andeks. jah yeah,, äh, ma ei jõudnud äh, seda nii kiirelt äh, eemaldada mm. -hmm. mikrofonit suu juurest tähendab mm. -hmm. kas sa Last of Us'i, need olid uudised ka? Need olid uudised jah yeah. ma ei leidnud midagi uut ka, nii et. jah, ma ütlen, et uudistega on kuidagi sihuke põuaperiood, et see veebruar-märts tavaliselt on alati sihuke. minu arust tegelikult aastaringselt on nagu mingi sihuke, iga kuu on üks, üks nädal, kus sa oled nagu, oh hell yeah, täna on millestki rääkida mm. -hmm. ja ei. siis kõik ülejäänud nädalad on, ülejäänud kolm nädalat sellised, no ma ei tea, võib-olla see mm. -hmm. nii on mm.. ja vaatasin Last of Us ära, jah. kuidas meeldis? täitsa okei okay oli. mulle, mulle meeldis see, et äh, Joeli tegelik pale tuli välja. et ta on külmavereline mõrtsukas mm. -hmm jah, ega mhm. see, siin ei olnud midagi uut ega huvitavat <laughs> uut ega huvitavat selles suhtes. no ütleme niimoodi, et äh, ta oli kuidagi, ta nagu noh, vaata mängus on see, et ta, sa mängid temaga, sa tapad seal, see on nagu sihuke okei okay,, aga just see, et kuidas ta nagu sarjas nii-öelda noh, kuidas ma ütlen siis päriselt nagu edasikanduv on see, et ikka päris, päris jõhkralt ütleme niimoodi, et äh, need kaks tüüpi, kes ta seal majas teisi ilma saatis mm. -hmm. see oli päris, päris võigas. et äh, kõigepealt nuga põlve, siis natukene surkis seal <laughs> siis kõhtu kuhugi vinkeresse, kuhu iganes. tõenäoliselt kuskil siia jah ja., siia piirkonda. jah, ja siis. ja siis teisele, teisele tüübile lihtsalt seal ei olnud isegi mingit sellist äh, lootuse andmist, et ma teen teen kui sulle ka siukse väikse mm -hmm. torkeseelika, siuke toores raudlatt mm. -hmm. ma usku-, mulle meeldis see, et ma uskusin teda mm -hmm. natuke lihtsalt. see on nagu suhteliselt selline mäng, äh, et see on, see on mängus ka täpselt samasugune mm. -hmm. et äh, lugesin eile ka mm, selle kohta ja et see, et nagu, et see on mõnes mõttes äh, huvitav, kuidas äh, see, et äh, selliseid tegusid äh, viib korda tegelane, kellega sa mängid mm, -hmm. paneb meid nagu äh, mm, pisut unustama seda, et tegelikult äh, on kõik need teod täpselt samasugused, äh, täpselt samamoodi äh, äh, peaksid olema ühe mõõdupuu peal, mõõdupuu peal äh, et äh, nii äh, Joe'li kui ka need tema vaenlaste omad mm, -hmm. aga kuna, kuna sa Joe'liga mängid, siis see on nagu seal tekib automaatselt sümpaatia ja siis sa vaatad. see on andestusmoment mm. -hmm, vaata niimoodi, okei okay. mm. -hmm. No, ma pigistan silma kinni Joe'li puhul ja siis nagu tegelikult sealt tuleb ka see Som... teise osa nii-öelda väike <clears throat> frustratsioon teatud sündmuste ja teatud tegelastega. no samas olgem ausad, tegelikult äh, noh, ütleme siis äh, niimoodi, et seal äh, need, kes nagu teised on, et ne, nende puhul on see, et neil on võib-olla nagu rohkem valikuvõimalust neid äh, kuritegusid mitte korda saata kui Joe'li puhul, sest antud hetkel on see, et nagu pidevalt põhimõtteliselt neid rünnatakse. et siis loomulikult sa ju kaitsed ennast mm.. et noh, kui sa mõtled kasvõi seda paar osa tagasi, kus nad seal äh, linnas ju olid, et äh, nad ju otseselt ei teinud kellelegi mitte midagi. aga neid lihtsalt külmavereliselt üritati nagu teise ilma saata. ei, seda niikuinii jah. jah et äh, selles suhtes see ongi sihuke, et äh, see, see, see tekitab nagu selle nii-öelda andeks andmise momendi seal mm. -hmm. kui sa unustad ära, et äh, Joel on ka selles teisel pool rollis olnud. jah, seda mm -hmm. küll jah. aga see, seda, seda ei ole kuskil mängus ega sarjas näidatud. kuigi ta ütleb seda ise. ta ise ütleb mm, -hmm. ta väidab seda <laughs> aga võib-olla ta valetab meile. kus on tõestusmaterjal <laughs> ja, ja, ja, ja oi jumal auda. Mm -hmm. niimoodi see algabki. Mm -hmm. alati küsi küsimusi <laughs> Question everything. absoluutselt mm.. Uh, jah, ma ei tea mm.. no seal selles suhtes äh, see on selline osa, kust nagu otseselt nagu väga palju ei toimunud tegelikult. et noh, ja ma ütlen ausalt, ma ei mäleta äh, mängus seda sektsiooni praktiliselt üldse äh.... ainult seda, kus see maja põles, seda, see osa oli mul meeles, et yeah, yeah. Elliga pidi. see oli frustreeriv äh, bossikaklus yeah. nii-öelda äh,. seal oli see sektsioon, kus äh, Joel tuleb äh, läbi lumetormi ja siis niimoodi tapab seal tüüpe mm -hmm. äh, järjest äh,, siis mingil hetkel on emb-kumb neist mingis suures hotellis. minu meelest, sest see ei olnud teises osas, see oli ikkagi esimeses osas. see peab see olema esimene. Ah? üldse ei mäleta, ma ütlen, et ma mängisin Last of Us'i nii ammu aega tagasi, et see.... aga ma ei mäleta, kas see oli äkki, kas see oli Left Behind'is mm? -hmm. Left Behind'is oli Ellie äh, ju seal äh, selles kaubanduskeskuses. kas ta sealt käis? oli küll jah, see oli see, kus ta ju ka samamoodi ju mingi põhimõtteliselt hiilis nii-öelda mm -hmm. pahadest mööda. seal oli see mingi, ma ei tea, alla kukkunud helikopter midagi vist yeah.. Yeah. ühesõnaga, aga kuskil, ma ei tea, kas oli baasmäng või Lehtbi andis mingi sektsioon, kus ta ei olnud seal ähm, minevikus ega ei olnud seal kaubanduskeskuses äh,. kuskil ta oli hotellis, hotelli lobis seal kuradi tulistas tüüpe mm. -hmm. või noh, sa oleks saanud hiilida ka, mina tulistasin tüüpe yeah väga võimalik, ei, ei mäleta. ma pean kontrollima, sellepärast et ma olen, mõtlesin ka kogu aeg, et vaat, et nagu äh, veits on tuttav see olukord mm, -hmm. aga siis, kui nad äh,, mis ta oli, David ja James avastasid selle äh, hirve, mis Elli oli yeah. ära tapnud, siis mõtlesin ka, et kas nad olid mängus ka kahekesti siin, ma üldse nagu ei mäleta seda mm -hmm. olukorda kusjuures äh, täpselt sama. aga tuus oli see, et äh, Troy Baker oli seal ka mm. -hmm. mängis, äh, oota kumb. James. James mängis ja.. et see oli, see oli päris lahe. ma olin isegi selle koha unustanud, et need tüübid olid inimsööjad. mina ka, jaa, ma. see oli päris võigas. tuli nagu sihuke, sihuke väike refresher course mm. -hmm aga see oli kuidagi nagu selles suhtes, see on nagu nii naljakas, et äh, noh, kõik see vaata see nii-öelda sekt või kuidas iganes äh, neid seal kutsuda, et see oli nagu nii USA. et sihuke ehe mingi redneckide <laughs> salk lihtsalt mm. -hmm mängus oli see sektsioon ka, kus nad äh, Davidiga mingi äh, elavad üle mingit äh, zombide lainet siin selles episoodis palju oli seda kuulda mingi ühte klikkerit vist kuskil kaugel. ja siis ega väga rohkem neid ei näidatud. üldse ei tule meelde, et oleks olnud. aga ma ei pannud tähele ka selles suhtes, et see oli nüüd see, ma ütlen ausalt, see oli selline osa, mida ma vaatasin lihtsalt töö tegemise taustaks ja noh, kuna ma sain aru juba algusest peale, et see osa tuleb sihuke pigem äh, Äh, rahulikum, et seal väga mingit tegevust ei toimu, et siis ma absoluutselt nagu kõike ei jälginud. aga üldises plaanis oli jätkuvalt uus, lihtsalt kahju on see, et see sari nüüd see hooaeg vähemalt läbi saab, et ei tea, kas järgmist tuleb, no ilmselt tuleb, sest aine. ja ei, see kinnitati ära ammu juba. kinnitati, jah. me oleme selles saates rääkinud ka üldse ei <laughs> mäleta oi Jeesus. haugi mälu mm,. ei, see ikka juhtub jah yeah.. Uh, äh, jah, üks episood, ma arvan, et mis ta nüüd tuleb, kui pikk ta tuleb. kas see pidi see olema, mis on äh, lühike episood või pikk just või? ma ei tea. loogika ütleks, et on pikk uh,. vaatame kohe, äkki saab. kuskil... raudselt on kuskil The Last of Us äh, episood nine sest äh, seal, seal, seal me peame ju nägema seda, kuidas äh, Joel läheb äh, Joel mode'i siis ütleme. Joel mode'i <laughs> äh, nelikümmend kolm minutit ah,. On ongi kõige lühem. kõige lühem jah mm -hmm., sest tavaliselt on ju olnud viiskümmend minutit. midagi sinnakanti jah yeah. Uh,. no ei noh, neil on vaja näha ära kaelkirjakud ja siis lõpus tegelikult ei, action on kiirem pildis kui mängus mm -hmm. niikuinii. seda küll, jah. ei pea mingi viis erinevat äh, pikka koridori läbi jooksma ja samal ajal mehi tulistama. ja ma just tahtsin öelda, et sa ei pea seal kilomeetreid äh, koridore läbi jooksma mm. -hmm. Mm -hmm. täpselt. seda küll, jah äh,. siis järgmisel nädalal räägime juba Last of Us'i viimasest episoodist mm. -hmm. siis ongi läbi. siis on läbi. täpselt nagu tänane saade. absoluutselt kohtume järgmisel nädalal, tšau. tšau.